Maintenant. Ne touchez pas à ce livre. Mais... Il nous détestait parce que nous gagnons de l'argent. Et dans son optique prolétarienne. Le profit lui était insupportable. pauvre J'ai libéré une horrible créature de ce livre. C'est un communiste. Cette chose veut nous imposer sa doctrine anticapitaliste. Il va falloir la tuer.